Salut! Astăzi vreau să-ți improvizez despre a deschide. Mulțumesc, Mirela! Uh, cred că ți s-a spus măcar o dată în viață, fii mai deschis cu ceilalți. Uh, acceptă de la ceilalți și bune și rele. Dar eu astăzi mă întreb, oare mie îmi accept uh, și bunele și relele sau doar celuilalt? Așa că o să vreau să te pun puțin pe gânduri dacă uh, tu ești deschis cu tine în primul rând și apoi cu celălalt. Și dacă ești deschis cu tine, atunci cred că ar trebui să îți accepti și cele bune și cele rele. Cred că asta înseamnă să fii deschis cu celălalt, să, să fii deschis în primul rând cu tine. Um, vreau să te rog să-mi dai și mie un like la cursul improvizației și de ce nu să vii la cursul meu de duminică de la ora 16 o să afli acolo pe, pe pagina unde și pentru tine ce înseamnă a deschide. Ciao!